Fala galera beleza, eu sou a Azuki, tô aqui para mais um vídeo no canal. E hoje vou dizer algumas teorias que eu falei nos vídeos anteriores e vou dar certos spoilers sobre a nova atualização do AJ. Bem como vocês sabem eu já fiz vários vídeos e até falei um pouco sobre minhas mini teorias de coisas novas que podem acabar vindo pro jogo, por pedido da comunidade, e também dos jogadores mais velhos que estão no AJ há mais tempo que nos. E uma das super surpresas que o AJHQ nos deu é está bem. Aqui nessa parte do Jornal Jamar, onde fala sobre a Terra Marinha, e sim gente, será que na próxima atualização vai chegar essa tão sonhada Terra? Como todos sabem, o AJ não coloca coisas no jornal sem ter nada a ver. Tudo em um soileiro onde as peças começam a se encaixar. Eu falei um pouco sobre essa terra nesse vídeo aqui, o card vai estar aqui em cima para depois vocês poderem ver. Segundo Soiler, e que pode acabar vindo nessa atualização de janeiro novas expedições para mascotes e novos DNA. Em breve, são várias novidades que podem acabar vindo kkk. Voltando ao assunto, novas pedras de novas terras vão chegar no jogo. Assim como nos acharam aquelas pedras alfas que no final revelam uma nova terra, e eu digo novamente a terra marinha. Por isso comprem bastante fóssil para poder ter chance de ganhar uma das primeiras pedras, novos itens alfas, e depois vou falar um pouco sobre os mascotes de cristal, esmeralda e arco-íris, e agora, o que todos esperavam há muito tempo. Os T-Rex podem acabar vindo na próxima atualização de janeiro, Vários jamês pedem pro JHQ todo dia para que tenham mais novos dinossauros diferentes dos que nos temos. E já fizeram até e deram ideias e nomes para que o AJHQ pudesse colocar um desses sonhados dinos no jogo, como mostra na foto. Já temos uma mini ideia de como seriam os dinos T-Rex se eles chegar no jogo. Bom gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado. Comente o que acha sobre meu vídeo, e deixe seu like e seu comentário, e me siga no Instagram, para saber mais sobre super novidades. Valeu e foi!